que se casaron vía registro civil y también los convivientes o los que se encuentran en unión libre. En este último caso debes tomar en cuenta que si solamente convivieron, se debería haber registrado tu unión libre y si no lo hiciste, pues pedir el reconocimiento judicial de dicha circunstancia. Si tenés hijos y o bienes registrables, necesariamente debes hacerlo judicialmente. Para eso la nueva ley 603 te da dos posibilidades. Que lo hagas sin acuerdo regulador, para lo cual debes ofrecer prueba de la ruptura del proyecto de vida en común, etc. La otra posibilidad es que lo hagas con un acuerdo regulador, que es lo que mejor te aconsejo, ya que en ese acuerdo tu abogado debería mediar y negociar la disposición de bienes, el régimen de visitas, la asistencia familiar, la guarda y tenencia, etc. Y si solo mantenías una unión libre, también podés acreditar dicha circunstancia.